сүрөттө көрүнүп тургандай которулуш о ик огунда эки трапециянын аянтынын суммасына барабар андан үч бурчтуктун аянты кемитилүүдө кыймыл карама каршы багытта болуп жаткан соң чекиттин координатасы азаят алгачкы кыймылдын үч секундасында координатанын өзгөргөнүн байкайлы андан соң координатанын өзгөргөнүн дагы кийинки үч секундада байкайлы андан соң акыркы эки секундада акыркы чекиттин өзгөрүү координатасы 52 бүтүн оон 5 метр сегизинчи секундада ушул эле мааниге чекиттин которулуш модулу барабар ар бир убакыт аралыгында жол которулуштун модулдарынын суммасына барабар